ассалаумағалейкум қазағым қарын елім тоқаев сен жаңа қазақстан құрам дейсің мына ә, дипломатпын дейсің енді айтпайсың ғой жаңа қазақстанды құру үшін мен айтайын онда жаңа қазақстанды қалай құратынын ақтөбе облысы темір аудан темір қаласының тұрғынымын асимов саматпын бартыр жасаймыз алпыс миллион ара жағым бар ана ұрылардың милицияның разборкасы әкеліп тастайсың үйге гибридный война деген не гибридный война деген сәрім ағамнан сұрап алдым жара өтен сәлем сағындық ағамнан жасанды соғыс мына отыз жыл болды жасанды соғыс болып жатыр қазақ қарқын құрту назарбаевты қойдыңдар ливрений войнаға міне жасанды құрту соғыс қазақ қарақадан кің бар мұғалімдерің бар ақсақал көксақалдар ма ректтерің бар ма кім бар мафиозниктерің бәрі партияларың бар бәрін айтқан кің бар милицияң бар вот міне осы сен өзіңнің өзі сайланып алдың ливрений деп қазақ халқын құрту құрту үшін былай қарағанда әңгімені шын айтайық жаңа қазақстан құрамын дейсіз құра алмайды былтыр жаңағы не айтты бір бірдеме жасадың ғой ей қазақша сен неғыл дейді пікірталас дейді оны да гибридный қыл жасанды қазақ халқын құрту үшін партия сайладың депутаттарды мәжіліс сенат мәжіліс парламентке аудандық райондық мәслихатқа онда сөйттің, депутаттар отыр әне мәжіліс парламентке білмейді қай барғанды сауат жоқ дым жоқ оған барады сауаттылар бару керек еді билікпен мен билікке жеткіземін билік кім ол путинмен сөйлесе алады ма сөз Тоқ Путинге? тоқаевқа назарбаевқа бүкіл дүниежүзі мафиозниктерің сөз жүреді ма бір ойланбайсыңдар ма барыңдар да отырып алыңдар ол жерге барады банкирлер саясаткерлер экономистер, экологтар тарихшылар қазақстан бойынша өте сәлем сағындықұлы бару керек бастап міне онда орны сен мына гибридный война дейді жасанды неге қазақ халқы үшін құрту үшін бардыңдар мен үйренемін сол жақтан дейді әй ол бірінші класстың сабағы емес ол сабақ оқиын деп жатқан жоқсың нет техникум оқиын деп жатқан жоқсың заочный оқиын деп жатқан жоқсың өздерің халықтың тағдырын шешетін жер сіздер анау жерден кетіңдер міне мәселе депутатты сайлайды бірінші Э, районный депутат сайлайды аудандық депутат жартысын партийный қылып жартысын районный мәслихатқа аудандық мәслихатқа жартысын құрылтай арқылы сайлайды сосын мына кімді э, жол беру керек Бұлай айтқанда оралмандар депутатқа сайлану керек э, аудандық депутатқа құрылтай арқылы жартысы жартысы мына не арқылы партия арқылы сонда әділ болады он жеті облыс бар ма төрт қала бар ма сондан жүз адамның әрбір облыстан сонда бес адамнан сайлайды екен сонда тепе теңдік сақталады тепе теңдік ол жерге жаңа қайталап айтамын бөтен сәлем сағындықұлы сияқтылар бару керек бастап юрист экономист жер мәжіліс парламентке оншық дүние емес өне марғабат бармайды үшін. содан кейінгі айтайын дегенім мына милициялар алып кетіп жатыр үйіне барады қолын бұрайды шал кемпір демейді тіпті деген масқара болдық мұна. бұлар кім ол әкім бару керек ей бару керек қой үйіне бару керек мысалға үйіне бару керек әкім мысалға маған келіп кетті ішкі саясат келіп кетті жасыратын де келіп кетті районның ода тұрған не бар білу керек қазір мына милициялар шошаңдап жүрген олар қаңтар оқиғасындағы киллерлер адам өлтірген өтек басқан дубинкіге артына дубинкі тақаған адамдар милициялар солар маскасын жесіп барып жаңағы ей бет аузына бірдеңе демі міне мінейді анау пандемия қақасын өзімнен кетсін жауып алады солар милиция ашық болу керек милиция наркотик сатып жатқан зорлық зомбылыққа жол бермеу керек ол әкім шешетін мәселені сен шеше алмайсың ол түрмеге жауап тап ол бір бағдарламаң жоқ сіздер милицияң болсын ғасырға кететін біздерде бағдарлама бар жаңа қазақстанға жаңа қазақстан құрсаң қазақстанға ә, э, тоқаевты қолдаймын дейсің қалай қолдайсың тоқаевқа мен мен осының бәріне сұрақ қойдым ал тоқаевты қолдаймын а тоқаевты қолдаған не істейсің бір бағдарламаң жоқ бағытың жоқ әншейін отырсыңдар қазақ халқының гибридный войнаға кіріп кеттіңдер партия сайлайын дейсің өтен сәлем сағындықұлы партия деген мафия деді оныкі дұрыс міне қара партия деген европадан келген бізге партия деген мафия гибридный война жасанды халықты құрту үшін бір бірімен қырықтырып қою үшін қазір мен саған жік жігімен түсіндіртіп айтайын партия бұл экология партиясы қалдыру керек қалғанның бәрін жауып тастау керек ауыл партиясына шейін бәрін олар гибридный войнаға кірісіп кеткен қазақ халқына ешқашан уақытта жарасқан жоқ Тендер ұрттып болады, қаяқтағы жоқ заң шығарды қазақтың асы, ата заңымызды қабылдаған жоқ міне отыз жылдан бері бірден қабылдады ма экономикамыз нөл қылды дамымай қалды тұр кедейшілік алып келді міне экология партиясын қалдыру керек болды мұғалімдер партиясын ашасың ба ана нефтяник айтып жатқаным сондай партиясыңдар строительный партия партияның партияны орнатып бірдеме дейді ғой әркім жігіжігімен әбіләсованы ашты двк деп қаншама адам болды сотталды ана серікжанов отыр ана жақтан шетелде отырып барып ол да бірдеме ашамын дейді гибридный войнаға дайындап қазақ халқын ержан тұрғанбаев ана партияны құр мына партия гибридный война партия керек жоқ бізге әрбір маманымен ашсын нефтяниктер жаңағы мұғалімдер партиясы сосын кім арқылы жүру керек құрылтай арқылы заңын шығарып заңдастырту керек уставын шығарып заңдарын ерсін дұрыс айтып жатыр оңтүстік солтүстік ордасын құру керек орда құрып орда арқылы олардың да заңдары бар тентек балдар белсенділер әрбір ұйымнан ортаға мәселені шешіп тастай деп отырады вот міне гибридный сіздер қазақ халқын құрту үшін бағдарлама дайындап қойдың жаңа қазақстан құрамыз жаңа қазақстан не екенін тоқаев сен өзің білмейсің тіпті бәріңізге айтқаным партия мәселе қою керек бағдарлама керек байқар қай жаққа барасыңдар евредний война деген сол өтен сәлемдің айтып түсіндірткені мен түсінгенім сәлім ағамды жақтыртпайсыңдар бәріңізді былтыр мен бір ай жарым болды кетіп бара жатқанда айттым еншім мен енді бөлек кетемін кім құсап мына экология партиясының азамат құсап бөлек шықты ғой мына олжас сүлейменов батасын берді де шықты мен де бөлек кетемін деді сол сияқты мен деп сөйлеуге қақысы бар сәлім ағам айтып еді мен сенбеп едім кілкен сауатсызсыздар мыналар деп біреуіңде сауат бар маған мен сенген жоқпын мен қойшы мұны деп тұр әліңге шейін айтады бірақ енді көзім жетіп отыр сәлім біріңіз тоқаев болсын кім болсын иә қандай партия мартия әбіләзіп дейді тағы да біреуіңізде сауат жоқ ондай мақтайсың ба жамандайсыңдар ма мына неде жаңа тик токтан келіп жатыр бір жылқысы жылқышы баланы екінші жылқышыға барған келіп алып кеткен тоқаев сенің қасыңда генерал дейді кричасы малшы адам тек қана отыз жыл бойы жауап береді халықтың алдына шығады есеп береді лаңшының біреуі менмін қалғаны біреуі ақсақал бар көксақалың ба кім ба біреуіңді есеп бере алмайсың бастығы назарбаев мен есеп беремін мен жауап беремін ештемеге де керек емес тоқаев сен абзалы айтқаным сенің қасында генералың бар сен тоқаев болсаң мен Мұна мынауыңды уақыт берем ана күні он күн уақыт берем деді міне кетіп бара жатыр мына отан орданы құрамыз отан орда ерсін ертең барамсыз ұран ұстап отыр отан орда деген не отан орданы құрмаса қор ішкі ішкі тәртіпті бақылап барады сыртқы, жауда қорғақ барады ішкі жау мен сыртқы жауды оған қайталап айтамын бәрі керек намазхан ба жаңа пайдаға асатын белсенділер әрбір неден жергілікті мысалға ақтөбе облысының құрамыз қарау керек болды срочно тез арада тоқаев тоғызыншы сәуір күні ақтөбе қаласына облысына әкіметтің алдына ақтөбе облыс бойынша халықтың алдына шығып өрге бүгін шақырам районнан ауданнан қаладан ақтөбе қаласы бәр жерден себебі жаңа қазақстанды қалай құрамыз ақтөбе облысының бағдарламасын мен таныстырамын құрылтай мәселесін көтеремін отан ордардың мәселесін олардың заңдары болады ұстаптары болу керек сонымен таныстырып ақтөбенің әкімі келсін прокуроры ішкі саясат бөлімі Сөздерді ақылдасамыз бәрібір ақтөбеде митингі болады әңгіме біреу тоқаев ақтөбе облысы темір аудан темір қаласының тұрғыным ашимов саматпын сұрақтарың болса телевизор арқылы қоюыңа болады бірақ не қоясың сұрақ қоюды білмейсіңдер сосын айтып кетейін дегенім жалғыз қазақстан бойынша шындықты айтатын қазақ кезет ютуб каналы бар соған жазылыңдар соған сұрақтарыңды қой тоқаев қазақстан халқы бісі бар ма начальник милициясы бар бәрін бар сонан жауап беріп отырамыз